Astăzi este despre a întâlni. În dicționar este a te vedea cu cineva. Ehm, aseară am avut întâlnirea de 10 ani la un ATC cu colegii mei de la actorie și nu numai și ehm, pentru mine a întâlni aseara a fost de fapt ehm, a activa o baghetă magică întocmai ca într-un bazm în care uh, deodată dintr-un uh, armăsar, uh, dintr-o mârțoagă, ca să zic așa, un cal răpciugos, se naște cu ajutorul unei baghete magice un armăsar focos cu 12 perechi de aripi, exact cum spune bazmul. M-am simțit minunat, nu vine să cred că am uh, simțit atâta emoție la întâlnirea asta de 10 ani. Uh, n-am știut cât de mult îmi iubesc colegii și sunt atât de fericită că i-am reîntâlnit. De fapt, trebuia să, uh, să, să înregistrez verbul a reîntâlni. Încât îmi doresc, de fapt, să țin legătura cu ei toată viața. Pentru tine ce înseamnă a întâlni? Ceau!